podemos parecer un poco esclavos de la tecnología. La publicidad y la obsolescencia programada pretenden hacernos creer que necesitamos renovar nuestros terminales constantemente. Pero, ¿sabes lo que pasa antes y después de que lo uses tú? En el proceso de fabricación de un aparato electrónico entran en juego muchos países diferentes que aportan materiales, mano de obra y servicios específicos. La extracción de minerales provoca graves problemas sociales y medioambientales, terribles conflictos armados y esclavitud, sobre todo en países del centro de África. Las grandes marcas subcontratan la fabricación y el ensamblaje a empresas que no garantizan los derechos laborales de sus empleados ni cuentan con ningún control medioambiental. Esto ocurre mayoritariamente en países asiáticos. A pesar de que en Europa está prohibido exportar residuos electrónicos, <laughs> cuando el aparato deja de servirnos, si no lo reciclamos en un centro oficial, acabará en vertederos ilegales de Ghana, Nigeria, China, India y Pakistán. Como consumidores tenemos el poder de cambiar las cosas. Para conseguirlo, ante todo, debemos estar informados. No hacen falta superhéroes. Entre todos podemos demostrar a las empresas que no estamos de acuerdo con este sistema de producción. Por ejemplo, podemos evitar comprar lo que realmente no necesitamos, alargando la vida de nuestros aparatos, o promover su reutilización, regalándolo o donándolo a ONGs y otras entidades. Ir más allá de comparar precios y prestaciones de los productos, piensa que el coste no es solo el precio y que el verdadero coste no lo estás pagando tú. Existen alternativas. Infórmate en nomasarticulosdefectuosos.com. Comprueba qué hay detrás de la industria electrónica y actúa en favor de un sistema productivo más ético.